Parashat Tetzavé. A Torá, no início desta Parashá, fala sobre a fabricação do azeite para a iluminação da menorá. Logo depois desse pesukim, a Torá passa a falar sobre a indumentária, as roupas dos Koanim e que será no dia da inauguração do Mishkan, que como eles vão vestir e como Moshe vai ungir eles, etc. Essa continuação da Prashá. Chama a atenção que quando o Traf fala aqui no início, Veatá Tetzaveh, o que quer dizer Veatá Tetzaveh Bnei Israel e Veikho Elecha Shemen Zaitzach? Então já todo mundo pergunta aqui, certo? Mas é Veatá Tetzavé e você ordenará. E o que quer dizer Veikho Elecha? Vão levar para você, Moshe então, explica o Orahaim Makadosh e ele diz o seguinte, ele primeiro dá a seguinte explicação, ele diz assim, tem uma Gemara em Masechet Shabbat que diz o seguinte, Michutz la parochet edut, certo? Sobre o versículo aqui, 21, Beoel moed michutz la parochet la edut, que era uma, um, um atestado da presença da Shekhinah da providência divina em Israel o fato da menorá, que o que é? O Ner Maravi. O Ner Maravi quer dizer o Ner do meio, o central, que ficava aceso apesar de gastar o óleo de todos os Nerot, de todos os pavis que estavam do lado, que colocavam a mesma quantia a do meio, por enquanto, a Israel estava bem com Hashem e a posava dentro de Am Israel, este Ner Maravi ficava aceso até o dia seguinte, inclusive depois do horário que acabou o óleo dos outros, o azeite, e aí o Cohen, bom, desligava, é, eh, apagava e depois ligava novamente, etc. Todo o procedimento conforme, mas este Ner Maravi era edut, era um atestado divino que a Shekhinah estava com Am Israel. Isto vem justamente à tona aqui, por quê? Porque aqui o pessoal estava trabalhando na construção das peças e de todas as coisas, inclusive os mais mínimos detalhes do Mishkan. E as pessoas falavam, Moshe, tem um Midrash inclusive que traz Orahaim, Letzanea Dor, Ayumitlotzetzim al Moshe, os palhaços gozavam de Moshe. לומר, אפשר שהשכינה אשרה על מעשה של משה. Desde quando a Shekhinah vai posar em uma ação de uma pessoa, inclusive como Moshe. Então, ninguém, quer dizer ninguém, eles falavam que não ia ter a Shekhinah. Então, por, por isso o pastor diz, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך esse azeite que está sendo fabricado, e a Torá indica como, certo? Para a menorá, justamente para você, para você quê? Para você ter a resposta e a demonstração que a Shekhinah, sim, irá posar dentro da Israel justamente através deste acendimento da menorá. Quer dizer que apesar que uma coisa que como pode ser que Hashem, com toda onipotência, com toda ele oniponente, ele é como aqui vai pousar a Shekhinah, aqui em Maasei Adaim, no que a pessoa daqui nós vemos um Yesod muito importante, na verdade, este é Orahaim não fala, mas essa é intenção dele, certeza, é que justamente a Israel tem essa força de trazer a Shekhinah. Eh? É, como o Pirkei Avot diz, duas pessoas que estudam a Shekhinah está com eles, dez pessoas que estudam, uma pessoa que estuda a Shekhinah está com eles, uma sinagoga tem a Shekhinah, a presença da Shekhinah. Claro que a, a, a, a presença... É, en diferentes potencias, vamos a chamar assim, porém a China existe. O Yehudi sente isto, sente, e justamente no Mishkan foi a primeira vez que foi demonstrado isto justamente através do azeite. O Bederech Remes, ainda Orahem Kadosh acrescenta, ele cita o Zohar, o Zohar Hadash, que o Zohar Hadash diz o seguinte, que os quatro, as quatro, as quatro exílios de Am Israel todos, em todos os exílios, cada um foram salvos, Nigalu, através de um Zehut de alguém. Vamos lá. O Galut Arishon, o primeiro exílio que foi no Egito, foi através de Abraão Avinu, o Zehut de Abraão Avinu que fez eles tirarem. A segunda vez foi através de Yitzhak. Hum? E a terceira vez é através de Yaakov na época dos Yevanim e a quarta que agora estamos em Galut, Edom, e a última, depende do Zhut de Moshe. e por isso este Galut está tão cumprido diz o Orahai Makadosh, baseado neste Zohar, pois por enquanto a gente não estuda a Torá, que justamente é eh, o que Moisés fez, foi a outorga da Torá, por enquanto a gente não se dedica à Torá como deve, então nós somos um povo que não está tendo mérito para ser redimido. E isso que o Pasuk aqui, Berremes, disse, Beatate Tzavet bene Israel, ou seja, o Malchut de Am Israel depende que Tascuba a Torá e a dica disto é justamente o azeite puro, pois a Torá foi comparado com azeite, que assim como o azeite ilumina, se a Torá ilumina, e isso é o Zohar. E por isso, inclusive, ele se manifesta que tem que Zach, Torah Lishmai, etc. Então, o quarto, redenção da Coroa Zohar depende de Moshe, e Moshe depende da Torá, depende do estudo da Torá da gente. E por isso que está neste remes, Vikhu Eleja, justamente o que nos indica este versículo, de acordo à explicação do Orahaim. Shabbat Shalom.